Música ah, нерейттах, эргеречақтах, иккадақтах, богуяртабуктах, басқабастах, борон уран қайобурку. Элбәқтен ирәннәқ мейленнә, үгіс үлігірведәнні өйттінні, салан кый бағажы сақты сыналанна. Андайты тағадыттан матарпаққа адағайтта, ортодойту урсунуттан орторпок суйта одон каның ухуута улаатан эреребит чыңгыз кааныяга ыксатан эрелебит Ен куатары өлбөт меңі уутун көрді мөккүсті хемиерке мәрі хер ие қатын үлкілі хемехенін хеден туран сиеде. Олыстық тұтынна халаңдық сананна хәттәқтік кәбіленне, Үңәр таңараты көрістінне айыңат қан ани бағажаны арғыстанна. Бұдығыттан босқа бастау бұрын Yngärtangarate hyrkkenne, tojontangarata horkutta, ajiittangarata avartta.